Coucou les loulous Aujourd'hui on est à Dianville avec les huileurs diaboliques et on a un huileur lorrain. Donc on va faire un petit week-end euh, du côté de Troyes. Donc on va faire quelques petites visites, ça va être sympa et profitez Alors, est-ce qu'on est content d'être là Nickel, un vrai bonheur. <laughs> Il y a du vent <laughs> La tempête là la belle chevelure avec ma belle queue. Et au moins celle-là, je peux la montrer à tout le monde sans être euh, harcelé. Même les petits enfants, ça leur fait plaisir. Ah Damien, saute pas, t'es pas si moche, on déconne, oh c'est une blague, j'y crois pas <laughs> Merde, Nick Avec un pneu normal, ça glisserait. Et hein. ce pneu, il est très bien. Et on reprend la Vélovoie des Lacs, qui emprunte un itinéraire euh, varié, mêlant digues, chemins ruraux, bords de plage et pistes sinueuses en pleine forêt un vrai plaisir sur une cinquantaine de kilomètres récemment rénovés et habilement mis en valeur. Si vous avez l'occasion de passer à Troyes, n'hésitez plus, faites un tour. C'est juste euh, une petite pause photographique. On se rend pas compte, mais c'est du boulot être Instagrammeur. Hein. Voilà, beaucoup d'émotions, euh, trop d'émotions. Voilà, est très amoureux, il, y a eu trop d'émotions. Et nous voilà dans la cité multiséculaire de Troyes, où après avoir évité de justesse le drame, on a pris le temps de se restaurer autour de quelques blagues. C'est un, jeune curé qui reprend le, le, confessionnal d'une paroisse. Une dame qui vient se confesser, puis euh, j'étais avec quelqu'un d'autre comme mon mari, puis je lui ai fait une fellation. Il dit bah, je vais voir pour votre pénitence, mais il est, peur d'y paniqué parce qu'il ne sait pas trop quoi donner comme pénitence. Quoi. Donc euh, il sort ce confessionnel, il boule un enfant de cœur, il dit euh, Qu'est-ce qu'il donnait l'ancien curé pour euh, une pipe il disait l'autre ah, un <laughs> C'est un couple, on va voir leur médecin généraliste, parce que bah ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Il dit bah docteur, voilà, avec ma femme, on n'y arrive pas quoi, ça fait un an et tout ça, il en a plein le cul, ça fait dix fois qu'il vient, il dit, attendez, allez, madame, là, baissez votre froc. Il baisse son froc, il l'attrape, blablabla, il dit, alors là, vous la prenez comme ça, hein Et après, vous la retournez, vous la prenez comme ça, ok Puis euh, voilà, au bout de dix minutes, hop, il se rhabille, et dit, ça, trois fois par jour Et le mari dit, trois fois par jour Il dit, oui Il dit, chier, ça va en faire des allers-retours pour vous l'emmener <laughs> un vous de beauté pour la meilleure blague euh, dans le sondage. Que penses-tu de ce plan à 3 C'est pas mal. ça manque un peu de gonzesse, mais... On aime bien manger <laughs> Quel est l'animal qui a le plus de dents au monde je, je sais pas. La petite souris. C'est mignon. C'est mignon. Ah, on n'est pas dans le même délire. Ah, <laughs> si vous pouvez voter juste là. C'est une bien belle jolie ville là. Vers l'infini au-delà de 24 km Bon 3 bah, c'est tout petit, donc maintenant on va rentrer au camping. Garé Eh la classe Bravo Merci beaucoup et la soirée s'est poursuivie jusque très tard, très très tard dans la nuit, sans que l'on puisse vous montrer décemment les images de ce moment joyeux, festif, et parfois carrément décalé. Je crois que j'ai commencé par une douche. Parmi oui, sans doute, bien, je... mais <laughs> pas assez, ça c'est sûr. On dirait une petite tortue. Bonjour. Alors la question ce matin, c'est pas bien dormi, c'est alors, alors, peu dormi eh ben, C'est l'autre qui est en retard. Pour cette balade de la deuxième journée, nous avons décidé de la dédier à tous ceux qui n'ont pas pu aboutir dans leur projet du week-end. On pense très fort à ah, Olig des Wheeler Pro et Alain Grattard des Diaboliques. Après un périple de plus de 24 km, nous sommes arrivés à Louz. C'est la... C'est C'est la bah On est passé par des petites routes et on est bien arrivé, mais c'est quand même la Louz ici. La légende raconte que lorsque l'on est au sommet de l'église de Louz, en fait, on voit euh, Toulouse. Eh, une mule Toulouse. Hop la guys Roule ma poule Un petit bilan de ce petit week-end ah, Ouais, bon, on a fait quelques kilomètres, il faisait moche, puis l'ambiance, pas ouf, quoi. Vraiment, les murs d'Orléans, euh, bon, à peu près sympa, mais quand ils veulent, quoi. Et puis en plus, ils ont picolé, ils sont chiants. Ne euh. pas. <laughs> ouais, non, enfin, rien d'exceptionnel, quoi. On commence à être un peu lassé de ces balades. Euh, bon. On le fait quand même parce que. Pour faire bonne figure, mais. on paye. On paye de sa personne, quand même. Ouais, week-end, rien d'exceptionnel, on a roulé, quoi. Enfin, banal. Ouais, rien, de ouf, rien de ouf, Banal banal <laughs> Anal ou banal J'ai pas compris. Banal. Les enfants qui passent derrière, c'est oui, magique. Hein, <laughs> Beurre d'Alsace, bien, ils se traînent le cul. Oh, le cul. On entend des odeurs. Je les rêvé de bip partout. Euh. Alors, hein, est Que... que <laughs> eh, la définition n'a rien compris. Quand t'as parlé, de... quand parlé d'anal et d'enfant, les gens étaient pas choqués, c'est des Belges. Avec Marc Dutroux. bon, bah, c'est bon.